башында эле мага кайрылбайт белең мен каякта иштегенимди билесиң да эчтеке болбойт бирок жашоодон баары эле жаңылат все ушу менен кайра өзүңдүн иштериңди кылып алып болот марат сеники туура шоуда адашып кеттім негізі мен художник болушым керек болып шықты екеуі сүйлөшпөдүк едік білең е марат сен шынында ойлап отырсың мен лох деп сен монтр конкуренттің алған движениең жарабайды ким менен сүйлөшкүсү келсе ошол менен сөйлешеді а сен болсо марат могуну маягыңа илип ал қандайсыз қадырбек әке жақсы ой официант ауырып қалыптыр бүгін жұмысқа келген жоқ қол жетішпейді. жұмыс аябай жай жүріп жатыр қожеке болып фартук тағынып өзіңіз официант боласыз ғой ооба мен қожекемін бүгін официант болғым келді демек боламын анда мен сізге жардам берейін сенде фартук жоқ та негізі мен сізден бір кеңес сұрайын дегенмін эмне кеңеш мен менен жарашсамбы деген у вас это самсы самсу ичай да эмне дейсиң кечир асел менен жарашам дейсиңби кайра асел менен жарашсам дегем анан ошол негүл канча алыш керек ой сиз эми урушкан адамдын баары эле гүл менен жарашса анда адамдар гүлгө оролуп баса албай калышпак беле баардык нерсени акча менен күч менен кайтара албайсың сенден баштатқан адамды қайра қайтарам деп шашылба андан көрек сен шын жүрегіңден әрекет қыл анын ішен ішіне кир анан кеткен адам қайра эле өзі келеді альбина заказ салам алейкум дос қандайсың Мен ә, қандай шақырдың ба қылмыш болғанда ушинтип шыпылдап тұрсаң ғана иә. я? жаңа заданиям көп менен жүрөм айтшы не болды операция операцияны жасауның идея бар да идея қандай ей бала сен боссың бара бер ей қарашы алдың сен өзің жақсы екен ғой бізді текшетіріктеп тұрасың жүр бара берсін бала бар бара бер саған айдаушылық көлік бойынша справка керек болчу менің кабинетіме шейін тағып келсең көзің соны іле көреді екен рахмат қысқасы марат әселге бизнес бойынша жәрдем беріп жүрген әке ешен дағыр кетелексің сен лор борышың керек екен акулиск емес боссың деп едім бе жоқ мен екі жүз сом да ана сдачаны бересің ай әй әйме бара берші сдача жоқ екен тоқтал кел қанша тұрады өзі сексен бошсуң рахмат и анан анан ошо марат барып жардам берип тур жумуш боюнча сонун болгон турбайбы биз азыр өкөнү жакындатыш үчүн маратка дагы жаңы жумуш ойлоп табышыбыз керек <laughs> 남도끈 mm. 안쪽끈 Between? Не, бұлнеадаты заказ беріп басын сұрап алған жағарызың жоқ бұл ақша топтойсың бе жоқ мен бір лимонадтан байып кетпеймін сен үйде отырсаң вообще байып кетпейсің екі жүз жиырма сом екен мен сен бүгін налыйын деп чечтің ба е бир лимонад үчүн эми бир лимонад ичсе берсинсе болбойт чын акчаны жакшы эле табабыз пайда канча табасың сен ладно мурун канча тапчу мұрын мурунбу мурун мындай давай мындай кылабыз мұрын мурун отуз миң тапчусуң деп коелучу э ол сен 30 мың ақшаң ә 30 мыңден сен айына 10 мыңын адылға беріп тұрғаныңда примерно бір 50 айда сен қарызыңдан құтылып қоймақсың қалған 20 мың сенде қалмақ да ә? 20 мыңды бөлөйіз 30 күнге так алты жүз сомдан сен бүгін так 220 сомға лимонад іштің э, эртең менен кофе ичкенсиң деп коелу ошону менен сенде эч нерсе жок калат кечинде лимонад менен ужин кыласың естеріңіз қандай әсер бұл сіздің ақшаңыздың бір бөлігі қалған бір екі күнді тап берейін болады өте тұрасыз ба мақұл тап таза жыпар жыт жыттанады міне мындан кейін вообще көйгөй болмайды анан ана тұрмаймын бұл гүл сізге жігітіңізден қайсы жігітім мен ше то есть сотрудник братан ше принципе солай әсел эми сиз ойлонбоңуз мындан кейін, только сіздің кийимдериңизди ташыйм башка эч нерсе салбайм мейлиңиз қағазыңыз түсіп қалды а бұл мұрынғы жұмысты қалды беріңіз еще андан сыртқары сен тапқан ақшаң 5-10 пайызын өзімше іштетпей қармап тұршың керек ал енді ситуацияларға мысалы орып қалшың мүмкін үйдө майда чүйдө проблемалар машинаң оңдотмой ушундай ситуацияларда сенде постоянно жаныңда запас акча болуш керек а мен түшүндүм эмнеге сенден начальник кетип калган сен мелочный трусың о мына биздин лимонадтын спонсору келет эчтеке байкай элесиңер эки жоопкерчиликсиз келе байкап атам кана конверт вот ошону айтайын деп келбедимби мына менин үч конвертим ақшаны осы жаққа сақтаймын да бір екі күн бұрын ұқтым бір валютчикті алтын ақшаларымен жоғы күйіп кетіп тұр да мен анша ақшам жоқ енді ошентсе да жоғалтқым келбей эле анан притом үйдө отуруп алып светтің ақшасын төлөп жаңағы чоң апама едницада салып қойсам болады да керегі жоқ бұның мен конвертті қайтарып беремін бірақ өте қауіпті да жоқ самат аят сен бар туура кылыпсың мен көптен бері стресс болып ұншақ болып бара жатады ұқшаймын қазір естіп едім былтыр үйге бір жерге ақша қатқанмын да еще ұмытып қойып тұрмын вот осы электронныйға сақтайды лимонад ішіп жатасыңар ғой қымбат лимонад теги ақшаның жарымын берейін деп келген болчумун карта бар маған салып бер даниэль отуз эки жашта бойдок туруктуу жумушу жок өмүр бою пондтор менен жашайт акчаны көп учурда карызга алат а төлөөргө келгенде башкадан карыз алып жабат ушинтип тынымсыз жүрөт сыртынан бай адамдай көрүнгөн үчүн жакшы байланыштары бар болгондуктан адамдардын ишенимине тез кирет ассалаумағалейкум алейкум салам. елдер қайда? а менікі мен доставкалар документтер бар ба мен бекер ба байке жүр участок ошол жактан әперіп жүр жоқ тоқтасаңыз байке не бәлкім сөйлесеміз байке шегіңе чал милициядан келді де Қазір. ал ол менти милиция олды, киімдерге документ керек деді ал ауыздатады ассалаумағалейкум бәкіле қандайсыздар Азыр. жақсы не өкетті кетті бұл жақта документтер жоқ Кейімдерді алуға тұра келеді о мен інім болады бәке рұқсат берсеңіз өзі ол алып. мейлі марат сен болмағанда мұны жауап салғанға тура келмек маратқа рахмат айт шефіңе де түсіндіріп қой а? мақұл рахмат рахмат әсел болды бүтірдік марат байке өтіп барады тұр ошол чечип берді аха мақұл сізге рахмат дейді әсел все ладно проблема ол қалып қой права чистка мы сейчас беріңіз давай мен ақша жоқпын мужики честно нан үшін ақша жоқ менде машина машиначы <laughs> брат машина менікі емес бүгін арендаға алғам екі күн екі күн уақыт берілечі ақшаны тап отвечай барын қайтарамын <laughs> Жан, привет. Привет. Как? Хорошо. Жан Базагуш, это мои бизнес-партнеры. Айбек. Азиз. Азиз. Нургазы. Нургазы. На именно память, знаешь. Бизнес-встреча? Потле, сейчас встречу. Танышқаныма қуаныштымын все после а мен әмеңгүл я тоже думал но встреча дела жігітіңіз аябай еңбекшіл Аракетчил. осының бәрін өзі жасап ол кісі таптырбайды болатын таптырмайды таймайлар бизнесмен сөйлешкендерге жолығып қаласыз ну ладно мен кете берейін кечінде жігітіңіз бош ойбу бош ойбу <laughs> бош тамашалап тамашалады ладно ладно рахмат что подыграли қарызды не қыламыз жаман брат тамам кетшінде шынды ойнап берлечі так же подыграйте мне я найду деньги бүгін ақша шыға ғой шығады бізбен саған қолын бұзбай брат брат емеспін е азиз бізді басқа вариант жоқ міне бағылды ескі методын ұрып жабайын деп отырсың Эй, азиз бізде бірілі мақсат бар азыр эптеп тез тез акча таап алып туруп адылга берип туруп кутулушубуз керек э, короче сен барбасаң мен барам адылга заявление түшүптүр тез убакыттын ичинде көп киреше таап беребиз дейт экен андан сырткары адамдарды даг чогултуш керек кыскасы финансовая пирамида так бұл бияқта ле жата берсін бұл себеп бойынша көрік заявление керек пока іште қыла атаң барып келсін дейді мүмкін бір нәрсе біліп аласыз дағы мақұл mashinada bo'lib turaman sen qochib ketdi mana o'tirib tursiz chiqib turmaysiz bu nekini ishi bor ekan просто Bekov. O. Aleykümselam. Sağ olun Beke. Aleykümselam. Tanışalım, ben analitik'im Nurgazi. Это мой бизнес-партнер ты что в Фига <laughs> себе, Даниэль, ты шустрый бизнес-партнер. Ойнайсыңар жігіттер? И анан? Шу Глейген гольф клубым бар, анан. Урғанды тақыр үйрен алба Анан сюлю, Даниэль. В общем, бәке, бір проект бар. Бар, Только таяр. Только нерсе жетишпей, это Сіз инвестор сен баяғы жаңағы таксиның бары крузак болған проектті айтып отырсың ошол Кейс мен көрейін давай попробуй в общем аналитик все посчитал жарым жылдан кейін баге вам чистыми в карман 15 тысяч долларов ойнауды білмегеннен кейін басқа жаққа орын отырмайсыз ба иә жақшы жақсы ойнатқансыз дейді о супер че думаете даниэль мен әлі жас бала мен құр сөзге көп жыл болды үлкен мындай жоқ дегенде бизнес план барбы ты что беке когда я вас подводил ты меня не подводил бирок ал сенин заслугаң тыныштық байке тура айтып атат негизи бизнес план керек та мен ошон үчүн тиги данияр байке жөнөтүп койгом уже кайсы данияр омаровпу ооба сиз аны тааныйсызбы албетте тааныйм ал менин классташым да экөөбүз өмүр бою атаандашып жүрөбүз мен велосипед алсам ал мопед алат мен мопед алсам ал мотоцикл алат э в общем ушул данчикти жоготпой эле койгулачы канча керек Эзем баса тиги даниярды откуда знаешь а э, аны жөнін ұрдыр айтып салған маған <laughs> любой адам данияр деген таныш э сен настроение жоқ болды ақшаны албадық бізде нормально даниэль сен үшін қанчаға чейін жашаған тасыңа есіңде осын ертең маған ұшуың бар саған тыныштықтың атынан олар бізге окшоп сен театрыңда ойной бактылуу жашагың келсе жөн эле чыныгы жүзүң менен эле жашай бер да ишени керек алло алейкум, бәке конечно конечно могу бүгін үшінді сөз делу по красоте ага. че балалар бүгін майрамда байлық? о жыл тема ништякті азырақ майрамдасаң қарыздарың аз болады принял хорошо вы сегодня со мной целый день мен де кішкене сыйлап а речінің ішіне салмаймын кешке иштеп жүре бересің иә. мен керек бірақ блин машинаң өлі тар екен адылбайке бұл жөн эле сату емес. бұл элди алдоо экенин экөөбүз тең эле түшүнүп атабыз да қайда қалды ой қайда қалды мына мен ичип атам сага да куюп койдум ич все нормально нормально арам эч кандай бақыт алып келмейді башымды ауыртпай еш жайыңызды Муазис та сізді сізде іштей кім дейсің немене деп атасың түшүнсөң кудай ұрсын мен дағы келем алло марат кандайсың жакшы марат тиги документтер боюнча сүйлөшөйүн деген болчумун да курьердің тынышын алып ағадайын не қылсақ болады ошоға жардам бере аласыңбы рахмат бүгін кечинде жолугушалы хорошо мейли ладно Tamo aí, Gus. алло Ассалам а байке азыр эме э, ночной клубка келсеңер эки бизнес партнерім отурат бирөө сары рубашкачан бирөө чачы кыска акча ушуларда ушулар берип коет өзүмдө кичине убакыт жок болуп атат байке жумуш алышып калдым <laughs> байке убагыңыз билесиз да Ты про что? Еще неделю назад я бы ни за что не поверила, что мы вдвоем хм. вечером будем вот так вот сидеть. Ну тогда предлагаю выпить за то, чтобы этот день был одним из хороших дней в твоем списке. Как красиво ты говоришь. Тебе нужно было идти не в милиционера, а в поэты. Возможно, так и было бы, если бы не отец. Кстати, а почему мы так близко уже не общаемся, как в детстве? В детстве помнишь, ты меня всегда дразнил? Еще и за косички дергал. Мы еще всегда дрались, да, по-моему? <laughs> Да. На самом деле, ты нравилась мне. Возможно, я таким образом хотел привлечь внимание. <laughs> Странно ты хотел привлечь к себе внимание. <laughs> Я бы даже сейчас хотел бы это сделать. Дергаются косички? Нет. У меня сейчас непростое время. Мне нужно разобраться в себе, Марат. Осели. Я хочу, чтобы ты знала то, что я всегда рядом и готов помочь тебе в любую минуту. Эй, жігіттер деле бізге қарыс ей чин айтсам о біз силердей ойлаймыз ким сен бе сен ертең көрдің біле мейлі бізде екенсіңдер тияқта не отырасың қараған біздің методта біз мына елдерді үркітіп шауып мындай қорқытпай наоборот жардам береміз кеңеш беріп консультация қыла салар қолым чечкіл азыр и чё чё ты нам сделаешь консультацию прочитать что ли хочешь мужики сейчас консультацию слушают <laughs> болды жігіттер даниэльге чалчы бір сағаттың ішінде ақшаны алып келбесе екеуінің біреусін түйреп көрбейді қандай көрбейді е жігіттер айтып отпаңыз біз жардам беріп неме кылабыз елдергечи есімде сен эмне дүрейсің эми ушул ишти жакшынакай кылып аягына чыгарып алалы. Туурабы? Эң сонун план ойлоп таптырсың, куда. Балдардын бактысы үчүн эмне гана барбайсың. Туура. 20 жыл мурда куда болобуз деп сүйлөшкөндө максатыбызга жеттик. Мындайча айтканда эркекче сөзүбүз көтүрдүк. Эми элдин бир ичи күйгүдөй кылып чоң той өткөрүп алсак? Албетте баланын атасы катары баардык милдетти өз мойнума алам мен деле жарымын көтөрүп берем жок жок жок кудай эч кандай жардамдын кереги жок баардыгын мыкты деңгээлде уюштурам э, мыкты ресторан мыкты лимузин баардык ырчы чор шарстердин баарын чакырабыз мирбек атабеков да сөз болуш керек туура Айфер қалмаға жакпайт да куда мага да жакпайт <laughs> biroq chaqirish керек. hazil so'yat да. kelingz Э, жігіттер досыңар отырғызып кетті сілерді е бұл қалып айтып ұқсайды ал машина аренда емес өзінікі екен и че теперь машинасын алып қойғалы кел е балдар сілерге не болды е жаңадан бері үшін жатпаймын аны біз танымаймыз ал бізді подстава қылып кетті е қойыр қойғылачы пожалуйста Да, давайте отпустим его. Ну, пожалуйста. Мощно, может, аж оттрось мне. шын көрмекші нағаш сен не тармас деді қолыңе болып әсел сіз бошу жатқан ұқсайсыз мен тіге ақшаны үйіңізге алып келдім бүгін жұмыс жақсы болды тіге киімдерді осы азыр үйіңізге алып келіп қоямын ана ертемен ертеменен қайра жаңа партияға келемін да бала ғой бұл ошол бүгінгі күнің қандай өтті жақсы бірақ ішіне оралып қалды ты же понимаешь инвесторы деньги туда деньги сюда сюда сюда болчуна баары жакшы эле жок менде качан эле жаман болчу эле баары жакшы просто акыркы күндөрү такыр эле башкачасың жок тебе кажется я с тобой такой какой я есть мына азыр деле экөөбүз сүйлөшүп отурабыз бирок менен сүйлөшүп аткандай эмессиң жанда просто поужинаем э дагы ба хотя бы бүгүнкү ичинде экөөбүз эле отурабыз го дегем кечиресиз балким кызыңа айтып бересиң эми болуп иштериңди же сен айтасың же биз айтып беребиз ажара Я не занимаюсь инвестициями. Я, я просто беру долг у людей, перекрываю другой долг. Этим я и живу на жизнь. А зачем было врать? Ты просто другая, ты, ты из богатой семьи, я, я из бедной. Я, я просто хотел соответствовать и все. Это все ради тебя. жақсылық қайда ғой все давайте мужики сначала рахмат рахмат ладно жақсылық қайда э? так даниэль сен бізге үшін жақсы қарыз болсын алейкум. а біз осы, келіп бақшаңарды алып кетсеңер болады Қарзыңарды. все күтеміз даниэль даниэль даниэль Қалтын дәлі чеги болот го дейм э бүгүн сенин калпыңдын акыркы күнү болсунчу кээде бир нерсени жоготуу менен андан чоң нерсе ала аласың баарыбыз катачылык жасайбыз бирок убагында түшүнүп андан сабак алып жакшы жашоого умтулуу бул өтө маанилүү